e do seu Essa história de que não era pra ser Que tava escrito que não ia acontecer Que se dane o destino, ele vai se ver comigo Esse é o amor da minha vida, não posso pensar em perder eu vou fazer uma loucura, só tô esperando eu ficar pego puxar minha felicidade Nem que seja pelo cabelo Cantando desafinado Dando um show nessa mesa Nessa hora a cabeça só pensa besteira Tô bebendo dúvidas Pra ver se viram certezas Tô passando vergonha Te amo e todo mundo sabe Ai, ai, ai Eu tô a cara da saudade Ai, cabeça e viram certezas Tô passando vergonha Te amo e todo mundo sabe Ai, ai, ai Eu tô a cara da saudade Ai, ai, ai Ei, Se acaba a cachaça do mundo eu vou fazer uma loucura, só tô esperando eu ficar pego Deixa minha felicidade Nem que seja pelo cabelo Cantando desafinado Dando um show nessa mesa Nessa hora a cabeça só pensa besteira Tô bebendo dúvidas Pra ver se viram certezas Tô passando vergonha Te amo e todo mundo sabe Ai, ai, ai Eu tô a cara da saudade Ai, ai, ai Tirando dúvidas pra ver se viram certezas Tô passando vergonha Te amo e todo mundo sabe Ai, ai, ai Eu tô a cara da saudade Ai, ai, ai Tô bebendo dúvidas pra ver se viram certezas Tô passando vergonha Te amo e todo mundo sabe Ai, ai, ai Eu tô a cara da saudade